тәуелсіздік мерекесі ә, республика күні қайырлы құтты болсын той тойға ұласа берсін ал енді адамның көңілі толқиды кейде мұндайда бұдан отыз жыл бұрын жүз жыл өткен сияқты одан бері заман мүлде басқаша болады адамдар да басқаша болады әркім аузын бағып сөйлейтін мен енді әдебиетші болсам тарих білгеннен кейін барып түсінігім бірталай болды бірақ сол артық сөз айтпауға да алдымен елдің алдымен бұрын үйрендік мен тәуелсіздік заманға дейін еркін заманға дейін мына өзімнің ержеткен баламнан бұрын екі ақ адаммен еркін сөйлесе алған екенмін оның біреуі қазақ үлкен жазушысы әбіш кекілбаев екеуміз бірге оқыдық бірге тұрдық пәтерде барлық әңгімелерді айтып елдің жағдайын айтып шіркін тәуелсіздік болса ол кезде африканың елдері қатар қатарынан тәуелсіздік алып жатқан сондай көңілде мұң бар арман бар айтып еркін айтып сөйлесетініміз кейін үлкен қызметке кетті ол тарапта әңгіме айтпайтын болдым мен ал енді енді тағы бір адам болған екен сыртқа шығып тұрамыз шуаштың үлкен жазушысы шуаш халқының халық жазушысы менен бір екі жасқан үлкендігі бар миши юхма деген азамат болды қазір аман есен екеуміз еліміздің халқымыздың жайы туралы көп әңгімелесетін едік еркін енді сырттағылармен еркін сөйлесе бермейсің қандай адам екенін білмейсің екеуміздің айтпайтын әңгімеміз жоқ болатын арман таусылмайтын содан арада бұл енді жетпісінші жылдың шамасы арада қаншама заман өткеннен кейін тоқсан сегізінші жылы түркияда кездестік ол түрік дүниесіне қызмет еңбегі сіңген деген бір атақ бар екен сол атақты алып едім мен жаңағы юхмада сол атаққа жердіп. сонда сүлейман демирелдің қолынан сыйлығымызды алдық содан соң екеуміз әңгімелескенде маған айтты маған енді барғаннан бастап өзімнің елшіліктің адамдары келіп жатыр анда алып жүр сонда айтты мишиухма мына сен арманыңа жетіпсің біз әлі қапаста империяның шеңген отырмыз баяғыда сен айтқан сөзің бар еді ғой есіңде ме деп сосын қай сөз есте қалады ә, онда айта ғой дедім сонда былай біз. мен айтыппын біз арада елу жыл өтіп өтпей ма тәуелсіздік аламыз ол енді жиырмасыншы жылдың мөлшері болу керек мың екі мың ә, жиырмасыншы жылдың сонда тәуелсіздік аламыз жетеміз деп айтты дейді сонда мен тәуелсіздік аласыңдар целиниградты қайтесіңдер деп айттым дейді сонда есіме түсті целиниградты қайтесіңдер мен айттым адам жанын сақтау үшін амандығын сақтау үшін мына аяқ саусағын ғана емес аяғын немесе қолын кесіп беруге дайын болады егер жағдай өзгермесе оған дейін біз целиниграйды тастап шығамыз деп айтпасын дейді ал енді целиниграйда райда бәрі орнында сендер мына тәуелсіздік алдыңдар ғой деп көңілі болса еді ал енді құдайға шүкір көп халық жете алмай жатқан жағдай әлемдегі әлі дейін қазақ тәуелсіздікті қазақ сияқты аңсаған армандаған халық дүниеде кемде кем адам қапастап отырғысы келмейді еркіндікті болғысы келеді ал халықтардың жөні тіпті қиын тіпті басқаша сонда біздің арғы заманнан бастап алтын орда құлағаннан кейін уақытта мына орыс жаулаушылығы евразияға жайылып келе жатқан кезден бастап қазақтар дүние қалай болады деп өте қатты қан жеген бұқар жыраудың алғаш бастаған атақты бір өлеңі бар күн батыста бір дұшпан ақырда шығар сол тұстан өзі сары көзі көк бастығының аты боп күн шығысқа қарайды шашын алмай тарайды құдайды білмес міні жоқ жаман құдайды білмес діні жоқ жамандықта міні жоқ сол сықылды бір кәпір жаяулап келер жұртыңа жағалы шекпен кигізіп балдымай жағар ұртыңа ел қамын айтқан жақсыны сөйлетер берер артына бауыздамай шер қаныңды қағазға саларым малың есепке алар жаныңды егінді алар қолыңнан әскер қылар деген бұл жерде енді ол белгілі белгілі халыққа арнап айтылған сөз емес жалпы отаршылыққа қарсы сөз одан кейінгі заманда махамбеттің жырлары ә, өте қандай айтқаны бар бұл қонысқа қондырған ата бабаң басын таңда сират басында деп құтылудың отаршылықтан құтылудың ешқандай амалын таппаған одан кейін шортанбай дулат мұраттардың қаншама өлеңі бар міне қазақ соншама заман тәуелсіздік аңсады кейін алашорда біздің қайраткерлері олар көп нәрсені ашты көп нәрсені орындап кетті біраз нәрсенің жолын салып кетті мағжан өлеңдер айрықша ерекше міне сол тәуелсіздікті біздің еншімізге бұйырды біз енді ә, менің ә, менің замандас заманым кішкене қазақтың әлсіреген шаршаған бір уақыты болды ә, әйткенменде тәңірі жарылған тағдырдың жазуыменен тәуелсіздік алдық енді соның қызығын көріп отырмыз қадірін білмей жатқан жағдайымыз да бар оны болмаса айтып ұғындыру керек мына балалардың өмірі мүлде басқаша болады ал енді осы той тойға жалғаса берсін еліміз өткендегі барлық қиындықтан арылып алдағы заманда үлкен нәтижеге жететін болсын халқымыздың саны қазір қазақстанда қазақ тілінің саны он үш жарым миллион болды он бес жиырма миллионға жетсін еліміз өркендей берсін қазақ аман болсын қазақстан дәуірлей берсін ал қазақстанның құрамындағы басқа диаспора халықтардың барлығы сол қазақтың төңірегіне үйіріліп қазақтың тілеуін тілейді деп ойлаймын болашақта ал аман болайық